Herkese merhaba arkadaşlar. Gene hızlandırılmış bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar e, bölümleri çok fazla uzun tutmak istemiyorum cidden. Ve bu yüzden de bölümlerin biraz süresini düşünmeye karar verdim. Artık bölümler 10 e, dakika 15 dakika arası olacak. Eee Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu sizden 25 like bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.